acabamos de ver un gusano, ¿no verdad, Tungi? ¿De qué tamaño era? animales se, tocan y se mueve. ¿Entendieron? Ok. Nos vemos en Hola, para acá para que sigan, para que vean la...